hello and welcome friends Google sheet सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है चाहे एक्सेल शीट हो या गूगल शीट अगर आपने सेल एड्रेस नहीं सीखा तो पूरा एक्सेल आपको समझ में नहीं आएगा इसीलिए सेल एड्रेसेस को सीखना सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी बन जाती है अब ये सेल एड्रेसेस को सिखाने के लिए मैं अक्सर जो एग्जाम्पल यूज करता हूँ वही यूज कर रहा हूँ यही एकदम सेम रिजल्ट आपको मिलेगा एक्सेल में सेम चीज आप एक्सेल में करेंगे सारी चीजें एक्सेल में भी सेम है ठीक है ना तो ये अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी एक्सेल और गूगल शीट या फिर इस तरह का और ओपन ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रा ऑफिस कैल्क इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करने में दिक्कत नहीं होगी तो क्या है ये आइए समझते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर हमको टोटल कैलकुलेट करना है तो ये तो आपको पता ही है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में हो या गूगल शीट में हो इज इक्वल टू से शुरू होता है ठीक है अब देखिए ये जैसे मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया यहां पर ये ऑटोमेटिकली जज कर ले रहा है ये देखिए गूगल शीट की एक खासियत है यहाँ बी टू सी टू मैंने लगाया नहीं ये ऑटोमेटिकली ले लिया और एंटर करेंगे यहाँ पे टोटल आ गया देख सकते हैं अब ये जैसे ही मैंने नीचे क्लिक किया तो ये कह रहा है सजेस्टेड ऑटोफिल तो इस पे प्लस ये जो टिक वाला बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए सबका आ जाएगा क्लिक कर, करेंगे ठीक है अब मान लीजिए यहां पर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स अमाउंट ठीक है टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है ठीक है ना लेकिन समस्या ये है कि जो टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहां पे दिया गया है ये देखिए जो टैक्स लिखा है ना यहां पर मैंने लगा दिया टेन परसेंट ठीक है तो ये जो है टैक्स अमाउंट हमारा यहां पे दिया गया है ठीक है तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी है आप कहेंगे इज इक्वल टू का निशान लगाइए टोटल को सेलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 10% को सेलेक्ट कर लीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ठीक है तो ये मल्टीप्लाई हमने किया अब मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जीरो जीरो आ जा रहा है कारण क्या है सेल एड्रेस सेल एड्रेस ही वो रीजन है जिसके चलते ये जीरो जीरो आ रहा है क्योंकि जब यहां पर आप आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर है D two into H eight H eight ये वाला सेल एड्रेस है देख रहे हैं ये ये टैक्स वाला जो सेल एड्रेस है वो H8 है ठीक है लेकिन जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहां का सेल एड्रेस आपको मिलेगा D3 थ्री इंटू एच नाइन तो D3 तो हो ही जाना चाहिए भैया यहां पर माउस का प्राइस अलग आया हुआ है तो D3 तो होना चाहिए क्या H9 भी होना चाहिए H9 ये देखिए अब ये सिलेक्शन में H9 है तो क्या H9 हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए इसीलिए सेल एड्रेस को सीखना बहुत जरूरी है तो कितने तरह के सेल एड्रेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं देखिए तीन तरह के सेल एड्रेस हैं एक्सेल में ठीक है एक होता है रिलेटिव दूसरा होता है मिक्स्ड और तीसरा होता है एब्सोल्यूट इसी सेल एड्रेस को सेल रेफरेंसेस भी बोलते हैं अगर आपने ये सीख लिया तो आपको पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा मेहनत तो पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा तो यहां पर 180 तो आ गया लेकिन नीचे नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं तो इसके लिए हम सेल एड्रेस का यूज करेंगे अभी अभी देख सकते हैं इसके सेल एड्रेस में क्या लिखा हुआ है D2 H8 तो ये जो D2 H8 है ये रिलेटिव टाइप का सेल एड्रेस है क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स है ही नहीं ठीक है तो ऐसे में कैसे ये फिक्स होगा क्या चीज चेंज हो जा रहा है जिसके चलते हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ गड़बड़ हो जा रहा है उसको हमें समझना है तो यहाँ पे H8 दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ का सेल एड्रेस बन जाता है H9 ठीक है फिर नीचे आते हैं तो ये बन जाता है H10 यानी कि रो चेंज हो रहा है या कॉलम एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा रो चेंज हुआ या कॉलम तो यहाँ पर हमारा मैं बता देता हूं वैसे वैसे मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप यहां पर हमारा रो चेंज हो रहा है एट चेंज हो जा रहा है एट जो है नाइन में बदल जा रहा है नाइन जो है टेन में बदल जा रहा है यहां पर दिक्कत है हमको इसी को हमें सही करना है तो आप क्या करिए शिफ्ट दबा करके और जो फोर नंबर का अल्फा न्यूमेरिक की है डॉलर बटन जो है वो लगा दीजिए ये लगा दिया अब जिस जिसको डॉलर मिल गया वो भाई फिक्स रहता है तो यहां पर देखिए यहां से अगर आप अब ड्रैग कराते हैं इसको तो ये बन, ये सारा आंसर आपका आ जाएगा ये देखिए सब आ गया ठीक है क्योंकि इसे मैंने फिक्स कर दिया जो रो था उसे मैंने फिक्स कर दिया रो नहीं चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपका आंसर आ जा रहा है तो ये जो रो ना चेंज होने वाली बात है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए ये ये ये यहां पर देखिएगा ये जो एच डॉलर एट लगा हुआ है यहां पर ये वाला ये वाला हिस्सा देखिए एच डॉलर एट वाला हिस्सा जो है ये एच डॉलर एट ही हो जाता है आपका एच डॉलर एट जो लगाया यही बन जाता है आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस समझ गए मिक्स्ड सेल एड्रेस का एग्जांपल है रिलेटिव था तो क्या था केवल H8 था क्या था H8 ऐसे लिखा हुआ था H8 देखिए H और फिर 8 लिखा हुआ था ऐसे यानी कुछ भी फिक्स नहीं था इसमें फिक्स कैसे हुआ डॉलर लगाने से हुआ समझ में आई बात एब्सोल्यूट कब हो जाएगा जब दोनों फिक्स हो जाएगा ठीक है हम दोनों को फिक्स कर दें क्योंकि इस केस में यहां पर एच हमारा फिक्स रह रहा है जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना तो एच तो चेंज हो नहीं रहा है हमारा हर बार एच चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो एच को मैंने खाली छोड़ दिया एच पे डॉलर नहीं लगाया है अगर आप एच के पहले भी डॉलर लगा देते हैं तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस ठीक है तो तीनों का एग्जाम्पल आई होप कि समझ में आया होगा एब्सोल्यूट यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा हालांकि हम तो उसी कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सिर्फ रो चेंज हो रही थी जिसके चलते ये गड़बड़ी हो रही थी क्लियर तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का एग्जाम्पल हो जाएगा यानी कि यहाँ पर दोनों ही चीजें फिक्स हो जाए कॉलम भी फिक्स हो जाए और प्लस रो भी फिक्स हो जाए दोनों फिक्स हो जाए ठीक है ना यानी कॉलम फिक्स आई है कॉलम के पहले डॉलर लग गया तो कॉलम फिक्स और रो के पहले डॉलर लग गया तो रो फिक्स आ गई बात समझ में तो ये जरूर याद रखिएगा